हेलो फ्रेंड्स अर्जुन है आज मैं आप सबको अपने digital Arjun dot com blog के थ्रू एक एक्सेल uh, टेम्पलेट बनाना सिखाऊंगा जो कि कंप्लीट बिलिंग सिस्टम होगा अपने आप में एक बहुत सिंपल और कंप्लीटली ऑटोमेटेड बिलिंग सिस्टम होगा और आई एम श्योर कि ये देखने के बाद आपको लगेगा कि सही में ये एक ऐसा बिलिंग सिस्टम होगा जो बहुत ही सिंपल लाइट वेट एक जैसे कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं अब कंप्लीट डेटा जो कि एक बिलिंग सिस्टम में होना चाहिए वो सारा ये अपने साथ कैरी करता है और एक कंप्लीट इन्वाइस जनरेट करने का इसमें with format and all calculation with formulas सब कुछ इसमें आपको मिलेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक एक्सेल वर्कबुक मैंने खोला हुआ अभी और इसमें सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये कंपनी का लोगो है तो ये लोगों कैसे लाया ये सारी चीज़ें कैसे किया सारा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊँगा अभी मैं सबसे पहले ये, ये सीट जो है इनवाइस इसको मैं अनप्रोटेक्ट करता हूँ इसको मैं प्रोटेक्ट कर रखा था प्रोटेक्ट हो गया अब मैं ये दिखाता हूँ सबसे पहले ये इमेज जो लोगो है कैसे लाया यहाँ पे ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में गए और एक्सेल के अंदर इंसर्ट टैब में गया मैं इंसर्ट टैब में पिक्चर्स पर क्लिक करते हैं फिर जो भी लोगो है आपका वो का जहाँ भी है जिस फोल्डर में मेरा लोगो मेरे डॉक्यूमेंट फोल्डर में वहाँ गया और उस फा, लोगो फाइल को सिलेक्ट किया जो भी फॉर्मेट में अब यहाँ से ये आ गया ये लोगो आ गया यहाँ पे और इस लोगो को आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आप साइज़ देना चाहते हैं उस साइज़ में इसको यहाँ पर फिट कर दीजिए साइज़ करके जैसे सपोज तो ये मेरा फिर राइट साइड में मैंने इन्वाइस लिख दिया इन्वाइस को बोल्ड करके जैसे ट्वेंटी वन आप देख रहे हैं इन्वाइस टाइप करने के बाद इसको मैं ये साइज़ दे दिया है इक्कीस साइज़ दिया है और कैलिबरी फॉन्ट दिया है और चाहे तो आप बोल्ड कर सकते हैं और थोड़ा बोल्ड लगेगा ये कर दिया फिर लेफ्ट साइड में हम अपने जो कंपनी है कंपनी का एड्रेस जो भी कोई भी कंपनी इन्वाइस जनरेट करती है अपना एड्रेस ऊपर डालती है वो एड्रेस नेम एंड एड्रेस सारा टाइप कर दिया फिर नीचे है बिल टू ये बिल टू बेसिकली कस्टमर का डिटेल होता है इसमें customer's name and address and all यहाँ पर होता है जिसको भी आप बिल करते हैं सामान बेचते हैं जिसके नाम इन्वाइस जनरेट करते हैं वो यहाँ पर आएगा फिर राइट साइड में ऊपर में इन्वाइस नंबर है इन्वाइस डेट है पेमेंट ड्यू डेट है कस्टमर आईडी है ये सारी चीज़ें आएगा कैसे वो मैं दिखाता हूँ आपको अब ये फॉर्मेट कैसे बनाए ये तो सिंबल है आप भी जानते कोई जैसे कॉलम की विड्थ एडजस्ट करने के लिए या तो यहाँ से ड्रैग कर लिया या फिर चाहे तो राइट क्लिक करके आप कॉलम विथ में जाके यहाँ से विथ चेंज कर सकते हैं एट पॉइंट सेवन दिखा रहा है ये इसको हम चाहे तो एट पॉइंट फाइव दिखा सकते हैं जो भी है बट एट पॉइंट सेवन में मैंने इसमें इस, आ, सेट कर रखा है तो एट पॉइंट सेवन ही रखना चाहूँगा मैं यही रहेगा ठीक इसी तरह ये है इसमें बिकॉज आइटम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आएगा सो इसको थोड़ा ज़्यादा वाइड बनाया है मैंने यहाँ यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो कि बहुत ही कम स्पेस चाहिए उसके लिए पीसी पीसेस और पैक डिस्क समथिंग नंबर जो भी है तो इसलिए मेरे मेरा जो अपना पर्सनल ये है उसके अकॉर्डिंग ये ठीक है तो इतना विथ इस कॉलम को दिया है मैंने हाँ उसके बाद क्वांटिटी क्यू टी वाई इसके लिए भी अपने देश में क्वांटिटी के लिए इतना स्पेस मैंने सफिशेंट मांगा और इतना स्पेस दिया है मैंने फिर प्राइस पर यूनिट पर यूनिट प्राइस जो प्रोडक्ट का होगा उसके लिए दिया हुआ है फिर अमाउंट इसी तरह अमाउंट और जीएसटी और ग्रॉस अमाउंट तो ग्रॉस अमाउंट जैसे प्राइस यह है क्वांटिटी है प्राइस पर यूनिट है अमाउंट है तो अमाउंट के लिए तो सबको पता होता आपको भी पता होगा कि अमाउंट निकालने के लिए क्वांटिटी और multiplied by per unit price ये अमाउंट होता है तो इसमें यहाँ फार्मूला आप देख सकते हैं मैंने वही दिया हुआ D eight D eight means ये हो गया आपका D eight multiplied by E eight ये ये है तो क्वांटिटी इंटू प्राइस ये टोटल अमाउंट आ गया इसमें ई फेरर फंक्शन मैंने लगाया हुआ ई फेरर फंक्शन इसलिए लगाया है सपोज अगर ये कोई वैलिड नंबर यहाँ पर नहीं आता तो एरर जनरेट करेगा तो इसलिए ई फेरर एरर होता तो उसके इसमें ये एम वैल्यू <coughs> यहाँ जनरेट करे instead of displaying error error message इसी तरह फिर यहाँ जीएसटी है जीएसटी में क्या होगा जीएसटी कैलकुलेशन का ये फार्मूला दिया हुआ है वो कैसे वो मैं समझाता हूँ आपको फिर उससे और यहाँ ग्रॉस अमाउंट ग्रॉस अमाउंट में क्या होगा ये जो टोटल अमाउंट है वो प्लस जीएसटी ये हो गया ग्रॉस अमाउंट जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हैं फिर F eighteen plus G eighteen F ये है और जी ए हो गया F eighteen plus G eighteen ये ग्रॉस अमाउंट हो गया तो सबसे पहले ऊपर आते हैं ऊपर में यहाँ पर देखते हैं बिल टू में क्या हो रहा है तो बिल टू में यहाँ पर क्या क्या मैंने कंपनी का नाम लेना है हमें यहाँ तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ यहाँ पर इसमें मैंने तीन सीट्स लिए हुए हैं इस वर्क एक्सेल फाइल के अंदर में इनवाइस कस्टमर एंड प्रोडक्ट तो कस्टमर में क्या है बेसिकली मैंने इसमें कस्टमर मास्टर बना रखा है इसको कस्टमर मास्टर किसी भी कंपनी के पास छोटा हो बड़ा हो कस्टमर मास्टर होता है जनरली जो कस्टमर्स हैं उसका डिटेल उसमें स्टोर होता है नया कस्टमर आएगा तो उसका ऐड हो जाएगा इसमें तो कस्टमर्स नेम है यहाँ कस्टमर आईडी है एड्रेस है फिर यहाँ पर आप यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है और पेमेंट डे दिया हुआ है तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या है तो बेसिकली हर कस्टमर को कोई भी कंपनी अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बिजनेस के अकॉर्डिंग कुछ एक पर्टिकुलर डिस्काउंट परसेंटेज असाइन करके रखती है सपोज कोई कंपनी है जो बहुत ज़्यादा बिजनेस देती है तो उसको थोड़ा डिस्काउंट ज़्यादा देना होता है या देती भी है कंपनी किसी का बिज़नेस कम है कोई कम बिजनेस है तो उसको कम डिस्काउंट देते हैं या नहीं भी दे सकते हैं तो इसी तरह पेमेंट डे बेसिकली ये क्रेडिट डे है क्रेडिट डे ये भी depending on volume of business company अपने कस्टमर्स को क्रेडिट लिमिट देती है मीन सपोज किसी कोई रेगुलर बिजनेस देने वाला है बहुत बिजनेस देता है तो उसको हाईएस्ट देता है जैसे थर्टी डेज का क्रेडिट लिमिट दे दिया कि एक इन्वाइस रेज करने के बाद विद इन थर्टी डेज जो पेमेंट कर सकता है उसी तरह अलग अलग क्रेडिट डे पेमेंट डे दे रखा है फिर ये आपका आ गया इधर प्रोडक्ट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट मास्टर है आइटम मास्टर इसको बोल सकते हैं आप इसमें अलग अलग आइटम्स है प्रोडक्ट्स हैं इसके कोड्स हैं फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स हैं और फिर यूनिट प्राइस है उन सब के और फिर जीएसटी परसेंटेज है उन सब के कि किस पे कितना परसेंट जीएसटी लगता है एज पर गवर्नमेंट रूल तो अब हम आते हैं इधर इन्वाइस में देखते हैं यहाँ पर बिल टू कस्टमर का नाम के लिए एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं यहाँ पर कि कस्टमर यहाँ सेलेक्ट करें अपने आप कस्टमर आए तो वो क्या करते हैं उसके लिए कस्टमर गया और कस्टमर में जो कस्टमर नेम है यहाँ से शुरू होता है यहाँ से लेकर के मैं यहाँ तक ले लिया यहाँ तक लेने में होगा क्या अगर यहाँ तक ले लिया तो ये कस्टमर सुबह आएंगे कल को एक नया कस्टमर सपोज इसके नीचे मैंने ऐड किया और अभी हमने यहीं तक का रेंज लेके फार्मूला ऐड कर बना दिया वहाँ पे तो अगर यहाँ नीचे कोई और कस्टमर ऐड होगा उसको उसमें नहीं दिखाएगा इसलिए इस रेंज को हम नीचे तक ले जाते हैं और अगर चाहे तो इसको हम नहीं ये ड्रैग हो गया सॉरी इसको इस रेंज को हम नीचे तक ले जा सकते हैं तो अभी मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं यहाँ जैसे यहाँ आया सबसे पहले और यहाँ आकर के गया डेटा में डेटा में वैलिडेशन है तो अब आगे डेटा वैलिडेशन के अंदर में इस पर क्लिक करते हैं डेटा वैलिडेशन पे गया फिर यहाँ पर देख रहे हैं आप लिस्ट दिखा रहा है बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एनी वैल्यू आता है जो भी मैंने इसको क्लिक चेंज करके बनाया है लिस्ट अब लिस्ट में आकर के यहाँ सोर्स में दिखा रहा है ये सोर्स मतलब वो लिस्ट का सोर्स क्या होना चाहिए मैंने इसको ये एरिया लिया हुआ यहाँ से कस्टमर नेम यहाँ से यहाँ तक लेकिन ये जैसा कि मैंने बताया ये सही नहीं होगा कल को एक अगर नया कस्टमर ऐड होता है एक या दो तो वो फिर उस लिस्ट में नहीं आएंगे क्योंकि इतने ही तक का हमने लिया हुआ है सो इसको हम क्या करेंगे आगे तक ले जाएंगे ये लास्ट तक ले लेता हूँ मैं ठीक है अब यहाँ गया इसको चाहे कॉपी कर लीजिए अगर ऑटोमेटिक वहाँ नहीं आया तो मैं इसको पेस्ट कर दूंगा ये रेंज जो है ये कस्टमर सीट का नाम दिखा रहा है कस्टमर उसमें ए थ्री से लेकर के ए लास्ट रोड तक मैंने सेलेक्ट किया हुआ आगे यहाँ पर वो आ गया ठीक है अब आप देख रहे हैं इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो सारे नेम्स कस्टमर का जो वहाँ कस्टमर में था यहाँ पर कस्टमर सीट के अंदर जो थी सारे कस्टमर नेम वो सारा दिखा रहा है यहाँ पे ये इन्वाइस में दिखा रहा है यहाँ पे यहाँ यहाँ बिल्टू अब जैसे कस्टमर सेलेक्ट किया जैसे सपोज मैं आपको दिखाऊं ये ब्लू ऑनडर में सेलेक्ट किया तो अब देखिए नीचे ये सारे उसका अपने आप आ गया एड्रेस डिटेल और यहाँ पर ये ट्वेंटी वन अप्रैल जो दिखा रहा है ये क्रेडिट डेज अपने आप आ गया पेमेंट ड्यू डेज ये कैसे आया तो अब जैसे इन्वाइस डेट है इन्वाइस डेट के लिए मैंने क्या किया करंट डेट आज का डेट अपने आप आ जाए उसके लिए मैंने टूडे फंक्शन यूज़ किया हुआ जैसे जिस डेट पर इन्वाइस जनरेट करेंगे आज का डेट अपने आप इन्वाइस डेट आ गया और फिर इन्वाइस नंबर तो खैर चेंजेबल रहेगा उसमें ईयर आ रहा है वो भी इसी डेट का ईयर आ रहा है उसके लिए मैंने फार्मूला लगाया हुआ है इन्वाइस ईयर में जैसे डी ए प्रिफिक्स दिया हुआ हर इन्वाइस नंबर में फिर ईयर इस इन्वाइस डेट का ईयर अपने आप यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में आप अपना लास्ट में अपना कोई भी इन्वाइस नंबर डाल सकते हैं जैसे यहाँ पर ठीक है अब यहाँ इन्वाइस डेट है और इन्वाइस डेट में अपने आप ये क्या किया ट्वेंटी डेज प्लस करके ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल दिखा रहा है ये पेमेंट ड्यू डेज ये कैसे आया और customer I D C U zero zero four दिखा रहा है ये कैसे आया ये ब्लू योंडर एयरलाइंस कंपनी है देखते हैं उसका डिटेल है कि नहीं है ये देखिए ब्लू योंडर है ये कस्टमर आई ठीक है यही दिखा रहा है वहाँ पर और ट्वेंटी डेज इसका क्रेडिट लिमिट दिया हुआ है तो इसने क्या किया यहाँ पर ये इन्वाइस डेट फर्स्ट अप्रैल था उसने ट्वेंटी प्लस कर दिया अपने आप पेमेंट ड्यू डेट दिखा रही है दिखा रहा है twenty one twenty first April eighteen तो ये सारी चीज़ आप समझ ये आ कैसे रहा है अभी मैं दिखाता हूँ जैसे यहाँ पर कैसे आया है ये ये डिटेल सारे कैसे आए हैं इसमें हमने यूज़ किया ई फेरर ई फेरर तो सबसे और बिगनिंग में ये हमने यूज़ किया बिकॉज अगर एरर ये वैल्यू का फंक्शन अगर एरर रिटर्न करता है यहाँ पे सपोज कोई वैल्यू नहीं आती तो एरर दिखाएगा तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए अगर एरर आता है तो कुछ ना दिखाए वो मैंने यहाँ पर कर दिया एम वैल्यू दे और इसी तरह सारे जगह आप देखेंगे ये हमने वो यूज़ किया हुआ हर जगह मैंने हर जगह वही वो फंक्शन वो यूज़ किया हुआ है तो अब मैं दिखाता हूँ वी लुकअप कैसे यूज़ का वी लुकअप में फाइंड किया लुक किसके लिए look A eleven A eleven क्या है ये कस्टमर जो हमने सेलेक्ट किया इसको वी लुकअप सर्च करेगा किसके अंदर कस्टमर सीट के अंदर ए थ्री से लेके के ट्वेंटी फोर तक जो कस्टमर का रेंज डेटा रेंज है वहाँ आपको दिखाया मैंने कस्टमर सीट के अंदर उसमें ये इसको सर्च करेगा जो हमने सेलेक्ट किया और फिर उसका थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम में क्या है ये एड्रेस का पहला लाइन वो रिटर्न कर गया फॉल्स आता है वी लुकअप का लास्ट आर्ग्यूमेंट होता है फॉल्स और या ट्रू फॉल्स मतलब है मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू वो सर्च करेगा एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट इसके लिए सर्च करेगा वो टेबल एरे जो हम सेलेक्ट करते हैं इस डेटा रेंज में तो इस इस तरह से वो, वो जो भी वैल्यू मिलेगी उसको इस कस्टमर से वो यहाँ पर रिटर्न कर उसी तरह यहाँ भी है सब सेम फार्मूला है केवल ये कॉलम नंबर तीन के बजाय चार हो गया है और थ्री के बजाय फोर इसलिए हो गया बिकॉज फोर्थ कॉलम में ये डिटेल है जो यहाँ पर आ, मैं ले रहा हूँ ये जो फेज टू वाला पोर्सन है ये नेक्स्ट uh, कॉलम में है तो इसमें सब कुछ वही है केवल वो कॉलम जो है चेंज हो गया है और फिर लास्ट में ये दूसरा जो देख रहे हैं वीलो का बेसिकली उसमें दो कॉलम को ऐड कर रहे हैं हम ये नोएडा एक जगह लिखा है और यूपी एक जगह नेक्स्ट कॉलम लिखा है तो दोनों को हम ये कन्कैटिनेशन ऑपरेटर से यूज़ करते हैं ये परसेंट जो है कन्कैटिनेशन ऑपरेटर है इसको यूज़ करके दो वी लुकअप के जो वैल्यू रिटर्न करते हैं दो अलग अलग वी लुकअप फंक्शन वो उसको हम कॉन्कैटिनेट करके यहाँ पर दिखाते हैं मीन्स सिटी भी और स्टेट भी उसी तरह यहाँ पर ये फिर जिप हम ले रहे हैं सेम फार्मूला यूज़ करके उसी तरह यहाँ पर ये जो पेमेंट ड्यू डेट है वो भी वैसे ही आ रहा है देख लीजिए same H plus plus V lookup H six plus H six ये है current date plus V lookup वो जो इलेवेंथ इलेवेंथ कॉलम में जो वैल्यू है उसको प्लस कर देता है इलेवेंथ कॉलम में आपको बताया मैंने यहाँ पर वही है ये देखिए मैंने मार्क ऊपर में कॉलम नंबर इसलिए लिख रखा है आपको क्लियरली समझाने के लिए कॉलम नंबर इलेवन है उसमें ये ट्वेंटी है वो लेकर के वहाँ पर प्लस कर दिया और इस तरह से डेट वैल्यू में प्लस करके ये ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल अपने आप है कस्टमर आईडी अपने आप आ गया है ये सेकंड कॉलम में है यहाँ पर फर्स्ट सेकंड कॉलम में कस्टमर आईडी अपने आप आ गया वहाँ पे ठीक तो उसी तरह ये सारा बन गया फिर हेडिंग आपको पता ही है इसका बहुत सिंपल है जैसे हेडिंग का कलर चेंज करना है होम के अंदर में बैकग्राउंड कलर चेंज करना आप चाहेंगे तो ऐसे हो जाएगा वैसे मैंने चेंज करा हुआ है ठीक है बोल्ड करना है बोल्ड करा हुआ है इसके अंदर फिर फॉर्मेटिंग जो करना है अपने अकॉर्डिंग वो कर कर सकते हैं क्या हुआ हमने फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं सब टोटल है सब टोटल में सिंपल सम फार्मूला है यहाँ से लेकर यहाँ तक सम कर दिया डिस्काउंट में है डिस्काउंट में देखिए क्या किया है मैंने डिस्काउंट ये भी वील कप यूज़ करके वील कप क्या करता है A eleven means A eleven customer जो सिलेक्ट किया उसको सर्च करता है वहीं कस्टमर के अंदर में और टेंथ कॉलम में से वैल्यू लेता है टेंथ कॉलम में डिस्काउंट है ये इलेवन ये है इसको सर्च करता है कस्टमर के अंदर वो डेटा रेंज जो कस्टमर लिस्ट है उसमें और फिर उसका टेंथ कॉलम लेकर के उस जो भी वैल्यू है उतने परसेंट कैलकुलेट करता है किसके ऊपर उतने परसेंट कैलकुलेट करता है एच थर्टी थ्री के ऊपर एच थर्टी थ्री में क्या है ये सब टोटल इसका उतने परसेंट तो टेन में देखिए क्या है डिस्काउंट परसेंट तो इसका थर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट वो जी एस टी कैलकुलेट करेगा वो डिस्काउंट कैलकुलेट करेगा वहाँ पे यहाँ पे फिर शिपिंग यूज़र एंटर कर सकता है ग्रांड टोटल ये टोटल हो गया ठीक और यहाँ पर देखिए यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन मैंने दिया payment to be made within twenty days from date of invoice ये ट्वेंटी डेज मैंने टाइप नहीं करा हुआ है ये अभी ये यहाँ जो ट्वेंटी डेज यहाँ जो आ रहा है सेम डेट आकर के वहाँ ये ट्वेंटी आया है ये ट्वेंटी चेंजेबल ये ट्वेंटी अपने आप चेंज होता रहेगा अब जैसे यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको ये कस्टमर मैं चेंज करता हूँ अब देखते हैं इसमें क्या होता है इसका पच्चीस दिन का है ट्वेंटी फाइव डेज़ का क्रेडिट लिमिट है इसलिए ट्वेंटी सिक्स अप्रैल दिखा रहा है यहाँ भी चेंज हो गया होगा ये ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव डेज दिखा रहा है इसमें वही वीलू का फंक्शन यूज़ किया हुआ मैंने ये इसको आप एनालाइज करेंगे बिल्कुल सेम फंक्शन है कुछ नहीं है वही एलेवेंथ कॉलम ले रहा है वैल्यू वहाँ से और ये बाई अगर वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट सेवन डेज हम बाय डिफ़ॉल्ट सेवन डेज दिखाना है यहाँ पे अदरवाइज वहाँ से वैल्यू ठीक अच्छा फिर उसी तरह ये सारी चीज़ें आ गई नीचे में हेडिंग में कुछ टाइप कर दिया अगर अपना ये करना है तो इन्वाइस पे तो हर कंपनी करती है नीचे कुछ एड्रेस है जो भी करना है वो कर सकते हैं मैंने यहाँ अपने अकॉर्डिंग कर दिया हुआ है और ये इन्वाइस रेडी है अब आ गई बात ये डिस्क्रिप्शन की डिस्क्रिप्शन में देखते हैं यहाँ पर क्या क्या सेम जैसे यहाँ पर हमने ये लिया था कस्टमर वैसे ही यहाँ पर हम आकर के हम गए डेटा के अंदर डेटा के अंदर वैलिडेशन में गया वैलिडेशन में जाकर लिस्ट सेलेक्ट किया प्रोडक्ट रेंज में हमने क्या किया ये प्रोडक्ट जो शीट है उसके अंदर से यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया हुआ मीन्स अगर इस बीच में और भी आइटम ऐड करेंगे तो वो भी अपने आप वहाँ पर उसके अंदर आ जाएगा लेकिन इसको और हम इसलिए नीचे तक ले जाते हैं कोई कहीं भी आइटम ऐड होगा तो अपने आप आ जाएगा ये रेंज है ओके किया ये आ गया अब इसी को हमने कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दिया हुआ है ये जो यहाँ जो भी है इसको कॉपी करके नीचे यहाँ तक पेस्ट करा हुआ ठीक अब इसमें फिर यहाँ देखें code product code item code कैसे आता है इसमें वी लुकअप लगा हुआ है वो ये डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट जैसे सेलेक्ट करेंगे उसको वो सर्च करेगा बी एटीन बी एटीन ये है इसको सर्च करेगा ये प्रोडक्ट के अंदर में ए थ्री से लेकर के बी ट्वेल्व तक मतलब जहाँ तक भी वैल्यू है उसको सर्च करेगा अब उसका सेकेंड कॉलम सेकेंड कॉलम में प्रोडक्ट कोड है वो ले लेगा वो आ गया यहाँ पर इसमें ईफ एरर लगा रहा मैंने लगाया हुआ है वो एरर को अवॉइड करने के लिए इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट ये भी वहीं से प्रोडक्ट के अंदर से आ रहा है ये थ्री वहीं सर्च करके थर्ड कॉलम में वहाँ पर देखेंगे आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा थर्ड कॉलम में यूनिट ऑफ मेजरमेंट है आ, उसी तरह फिर आप क्वांटिटी यूजर इंटर कर, करने करने के लिए हम इसको छोड़ेंगे इसमें कोई फॉर्मूला नहीं डालेंगे फिर प्राइस पर यूनिट है प्राइस पर यूनिट अगेन ये भी वहीं से आ रहा है फोर्थ कॉलम में है प्राइस पर यूनिट इसके अंदर फोर्थ कॉलम ये है प्राइस पर यूनिट फिर नेक्स्ट में चले जाते हैं अमाउंट तो कैलकुलेट होगा quantity into price per unit GST GST percent वहाँ से आ रहा है ये देखिए जीएसटी कहाँ फिफ्थ कॉलम में है फिफ्थ कॉलम में यहाँ पर जीएसटी है जीएसटी जो भी आइटम सेलेक्ट करेंगे उसका जीएसटी जाएगा यहाँ से उठ करके और जीएसटी आ जाएगा फिर ये यहाँ पर टोटल का फॉर्मूला है ये दिस प्लस दिस कैलकुलेट हो जाएगा तो ये हो गया बन गया इन्वाइस आपका अब इसको हमें करना क्या है मैं बताता हूँ अब इसको सेव करना है मुझे Excel as an Excel sheet save नहीं करना है इसको हम सेव हमें सेव करना मैं सेव कर रहा हूँ इसको एक अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको इसको सेव करूँगा मैं एक Excel Excel T X Excel T X format में सेव करूँगा इसको मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये सेव हो रहा है default custom office template folder में बाय डिफ़ॉल्ट सेव होती है लेकिन मैं मुझे वहाँ नहीं करना मुझे अपना पर्सनल uh, फोल्डर बना रखा मैंने उसके अंदर सेव करना है ये डी के अंदर में आ, uh, ये इन्वाइस वन दिखा रहा है मुझे एक्सेल टी एक्स एक्सटेंसन के साथ इसको इन्वाइस नाम से सेव करना है invoice dot Excel T X Excel X नहीं एक्सेल एस एक्स नहीं एक्सेल टी एक्स बेसिकली ये एक्सेल के अंदर टेम्पलेट फाइल होती है कर दिया मैंने अब इसको मैं कर दिया बंद बंद हो गया अब मैं दिखाता हूँ अब आगे करना क्या है जैसे सपोज़ एक नया इन्वाइस बनाना है किसी को तो इस टेम्पलेट को यूज़ करके कैसे बनाना है इसको ओपन किया इस टेम्पलेट को invoice dot Excel T X को ओपन करते हैं आ गया अब यहाँ पर पहले से ये कस्टमर ये सब दिखा रहा है बल्कि ये सब दिखाना नहीं मुझे हटाना है सेव करने से पहले ये सब खाली करके मैं सेव करूँगा इसको दोबारा सेव करके दिखाता हूँ मैं आपको और एक्सएल टी एक्स बंद कर दिया दोबारा इसको ओपन करते हैं ओपन हो गया है अब इसमें मैं यहाँ जाके कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ ऐसे ये सिलेक्ट किया ये सारी डिटेल आ गई अब यहाँ मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ कोई सा भी और प्लस डाउन एरो या क्लिक भी कर सकते हैं माउस से मैंने यहाँ पर एक बाइंडर डाला अब अपने आप उसकी ये सारी डिटेल आ गई अब आ, मैं यहाँ पर क्वांटिटी डालता हूँ सपोज़ 25 सारा अमाउंट विद टैक्स कैलकुलेट हो गया यह अगेन मैं डेस्क डालता हूँ फिफ्टीन देन अगेन मैं डालता हूँ ten hundred fifty then again मैं डालता हूँ ten set hundred then again pencil done अब मैं देखिए सारा कुछ आ गया शिपिंग में मैं केवल यहाँ डालता हूँ अपने तरफ से डेढ़ सौ रुपये टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो गया इनवाइस रेडी है अब इनवाइस भेजने के लिए कस्टमर को इसका प्रिंट लेने के लिए मुझे करना क्या है जस्ट कंट्रोल पी प्रेस कर रहा हूँ मैं अब ये अगर प्रिंटर पे प्रिंट लेना चाहते हैं इसको प्रिंट कर दीजिए मेरे पास प्रिंटर नहीं है इंस्टॉल अपने इसमें तो मैं पी में इसको सेव करूँगा जो कि सॉफ्ट कॉपी रहेगा किसी को भेज भी सकते हैं मेल के थ्रू या फिर इसको चाहे स्टोर करके रख भी सकते हैं तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ ये फोल्डर इन्वाइस वन के नाम से इसको डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव करता हूँ मैं पहले से है इसलिए पूछता है डू यू रिप्लेस मैं बोलता यस हो गया अब इस फाइल को मुझे सेव नहीं करना इन्वाइस वन दिखा रहा है ऊपर में अगर आप सेव करेंगे तो इस नाम से एक्सेल फाइल सेव करना होगा जो मुझे नहीं करना इन्वाइस मेरा ऑलरेडी पी में सेव हो चुका है इसको मुझे सेव नहीं करना क्योंकि ये मैं वैसे भी कस्टमर को भेजूंगा नहीं बिकॉज इसके अंदर मेरा कस्टमर डिटेल भी है प्रोडक्ट डिटेल भी है तो इसलिए एक्सेल फाइल पूरी हम किसी को भेज नहीं सकते बिकॉज कस्टमर और प्रोडक्ट डिटेल जो पर्सनल डिटेल होता है किसी भी कंपनी का ये हम क्यों दें किसी कस्टमर को सो इन्वाइस पी में दे दिया हमने अब इसको मैं बंद करता हूँ लेकिन इससे पहले एक चीज़ और बताना है वो ये अब जैसे देखिए अभी यहाँ चेंज करता हूँ यहाँ भी चेंज हो रहा है यहाँ वैसे वो मतलब यहाँ तो यहाँ कुछ चेंज कर चेंज हो रहा है वो नहीं करना है हमें हमें केवल वहीं पर चेंज करने के लिए दिल अलाव यूजर को अलाउ कर अलाउ करना है जो करना चाहिए एक इन्वाइस के अंदर कस्टमर चेंज करना है या आइटम चेंज कर सकता है कोई भी यूज़र और फिर चाहे तो क्वान्टिटी क्वान्टिटी एड एंटर करना ही पड़ेगा इन्वाइस नंबर चेंज कर सकते हैं और फिर नीचे ये केवल शिपिंग तो इतने ही को मुझे इनेबल करना है किसी को एंट्री करने के लिए अदरवाइज पूरे को प्रोटेक्ट करना है तो इसमें इनको मैं फॉर्म फॉर्मेट में गया यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे प्रोटेक्ट करते हैं प्रोटेक्ट राइट मोस्ट टैब है प्रोटेक्शन इसमें देखेंगे लॉक नहीं है हटा रखा है मैंने लॉक अनचेक uh, करके रखना है जैसे अभी देखते हैं अभी यहाँ यहाँ भी देखिए यहाँ भी आपको दिखाएगा ये लॉक है ये ये जो ये सब टोटल लॉक है फॉर्मेट में गया फॉर्मेट सेल्स में राइट प्रोटेक्शन में ये लॉक्ड है लेकिन जहाँ हमें एंट्री अलाउ करना है even after sheet is protected तो वहाँ पे उसको अनलॉक करना पड़ेगा जैसे शिपिंग को हमें अलाउ करना है यूज़र को एंटर करना है इसको अनलॉक करना होगा यहाँ गया प्रोटेक्शन में जाके लॉक हटा दिया उसी तरह इस कॉलम का पूरा लॉक हटा होना चाहिए मैंने किया होगा पहले मैं चेक कर लेता हूँ हटा हुआ है ठीक है ये इसका पूरा क्योंकि इसमें यूज़र एंट्री करना है सिलेक्शन का ये भी हटा हुआ है ठीक है फिर उसी तरह यहाँ पर ये यहाँ पर करना है ये भी करा हुआ है हटा हुआ ठीक है ये ये भी हटा हुआ ठीक है बाकी और जो जगह है उधर नहीं होने चाहिए जैसे इधर मैं बताता हूँ या इधर है ये सब नहीं होने चाहिए को देख लेते हैं लॉक किया हुआ सारा बाकी सारा जगह लॉक किया होगा ये सब भी लॉक किया होगा होना चाहिए सारे लॉक्ड है अब मुझे करना कुछ नहीं सिंपली ये इन्वाइस के ऊपर में प्रोडक्ट करना प्रोडक्ट करने से पहले फिर से मुझे ये खाली कर देता हूँ मैं बिकॉज फिर केवल मुझे टेम्पलेट सेव करना है ना कि डेटा इन, पूरा इन्वाइस डेटा के साथ नहीं सेव करना मुझे तो ये सब डिलीट कर दिया मैं सारा खाली हो गया इवन ये भी खाली कर दिया और अब मैं इसको प्रोटेक्ट कर दिया प्रोटेक्ट सीट पासवर्ड डाल देता हूँ हो गया सीट प्रोटेक्ट हो गया अब एक बार इसको दोबारा से मैं इस टेम्पलेट को सेव कर लेता हूँ अपने उसी फॉर्मेट में जो मैं बताया आपको एक्सएल टी एक्स फॉर्मेट में एक्सएल टी एक्स या एक्सएल टी होता है अर्लियर वर्जन जो कि ऑफिस टू थाउजेंड थ्री में यूज़ होता था मैं यहाँ सेव कर दिया ओवर राइट कर दिया अब इसको बंद कर दिया मैं अब आपको दिखाता हूँ सबसे पहले इन्वाइस जो पीडीएफ में मैंने सेव किया वो यहाँ पर इनवाइस टू इनवाइस वन अभी एक अप्रैल को मैं मैंने अभी जनरेट किया इनवाइस वन देखते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में बिल्कुल इनवाइस रेडी है आप अपने किसी कस्टमर को भेज सकते हैं so simple yet so automated और फिर उसी तरह अब जाके दिखाता हूँ मैं आपको वो जो मैंने टेम्पलेट बनाया उस टेम्पलेट को दोबारा से अगर और इन्वाइस हमें बनाना हो कैसे यूज़ करेंगे बस इसको गया ओपन ओपन के invoice dot XL T X को और अब देखिए कैसे होता है आ गया बिल्कुल टेम्पलेट इन्वाइस टेम्पलेट रेडी जो बनाया था आपके सामने आ गया कहीं कुछ चेंज नहीं कर सकते आप इस पर सर ये क्या इम्पैक्ट नहीं दे रहा है ये गलत हो गया इनफैक्ट वो जो मैंने प्रोटेक्ट किया वो गलत जगह सेव हो गया कहीं वो वहाँ पर सेव हो गया था I I mean mean, custom office template जो फोल्डर है उसके अंदर सेव हो गया था वहाँ से मैं उसको कॉपी करके वापस ले आता हूँ यहाँ पे इसके अंदर अब इसको ओपन करता हूँ आ गया अभी भी एंट्री अलाउ कर नहीं अब नहीं अलाउ कर रहा है हाँ, पर ये गलती से हो सकता है ये यहाँ पर कर रहा है बाकी यहाँ कर रहा है कर रहा है यहाँ पर ये जो सेल्स हैं कुछ हो रह गए थे इधर इधर भी नहीं करने दे रहा है इधर भी नहीं करने दे रहा है सब दो इसमें चेंज कर सकते हैं मैप्स यहाँ पर चेंज कर सकते हैं मैप्सन मैच नंबर टू अब करता हूँ मैं अब ये आ गया अब मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ इधर भी अमाउंट वगैरह नहीं चेंज करने देगा यहाँ करने देगा यहाँ नहीं करने देगा यहाँ आकर के मैंने कस्टमर सेलेक्ट किया एक अपने आप उसका सारी इधर के डिटेल आ गए अब आइटम सेलेक्ट करता हूँ सपोज मैंने ये किया आइटम मैंने किया वन फिर अगेन आगे अच्छा यहाँ पर शिपिंग डाला मैंने और ये रेडी है इनवाइस रेडी है अब हमें ये चाहे तो सेव करना है तो मैं पीडीएफ में ही सेव करूँगा इसको टेम्पलेट को सेव नहीं करूँगा ऐसे अगर करना भी होगा टेम्पलेट को सेव तो एक्सेल फॉर्मेट में वो सेव हो जाएगा format I mean Excel sheet के एक्सेल एस में हम सेव कर सकते हैं इनवाइस टू के नाम से लेकिन ये हम भेजेंगे नहीं किसी को भेजेंगे तो प्रोडक्ट और वो कस्टमर डिटेल भी चला गया सो हम इसमें सेव नहीं करेंगे इसको बिकॉज उसमें हम सेव गलती से भेज ना दें सो हम कंट्रोल पी करके इसको पी में सेव करेंगे पीडीएफ में सेव किया अब इन्वाइस नंबर टू है इसको इन्वाइस टू के नाम से सेव करता हूँ मैं डॉक्यूमेंट के अंदर में पहले जब था इसलिए पूछ रहा था अब एक तीसरा इन्वाइस भी जनरेट करना है सपोज तो यहाँ से मैं यहीं से मैं चेंज कर सकता हूँ जैसे ये अल्पाइन स्काई के नाम से बनाया डिटेल्स चेंज हो गए आइटम्स भी चेंज करना है सपोज यहाँ पे मैंने बोला इसको सपोज डेस्क ले रहे हैं ये टोटल अमाउंट आ गया यहाँ ये चाहे तो चेंज कर सकते हैं जैसे टू फिफ्टी कर दिया सपोज फाइव हंड्रेड कर दिया चेंज हो गया अब इसका प्रिंट लेना है सेव करता हूँ इसको भी मैं इसको इन्वाइस नंबर थ्री से सेव करता हूँ नाम से इधर से है कोई बात नहीं ठीक है वो भी सेव हो गया एक और जनरेट करता हूँ मैं इनवाइस पहले वाले इसके नाम से इसको मैं देता हूँ ये भी आ गया इसका शिपिंग और कम कर देता हूँ अब मैं इसका पर प्रिंट लेता हूँ इनवाइस का प्रिंट किया अब इसको इनवाइस नंबर फोर के नाम से से हालांकि यहाँ पर मैंने इनवाइस नंबर चेंज नहीं किया था इनवाइस नंबर हमें चेंज करना होगा और मैंने इनवाइस नंबर फोर कर दिया इसको हूँ इसका प्रिंट ले लिया number four it was not there so you didn't ask to overwrite this time अब ठीक है ये हो गया अब इसको मैं सेव नहीं करूँगा क्योंकि ये सेव जो करना इन्वाइस तो मैंने सेव कर लिया पी डी फॉर्म में ये हमारा टेम्पलेट है जिसके अंदर ये सारी हमने एंट्री किया हुआ था इसलिए इसको हम सेव नहीं करेंगे डोंट सेव अब देखिए दोबारा से इसको खोलिए आप एक्सेल ये टेम्पलेट फाइल को आप देखेंगे अगर सेव नहीं किया तो इसमें कुछ नहीं है कुछ भी नहीं खाली है तो फिर से आपको अपना इन्वाइस बनाना है तो जाइए और शुरू हो जाइए बस इसको हम कभी सेव नहीं करेंगे इसमें सेव तब करेंगे जब उसमें कस्टमर नया डालेंगे और प्रोडक्ट डालेंगे तो उस इसको इसी नाम से सेव करेंगे एक्सएल टी एक्स वहीं पे ठीक है अब डॉक्यूमेंट फोल्डर में चले जाइए दोबारा से देखते हैं इन्वाइस फोर्थ आया सारे one two three four fourth में देखते हैं लास्ट में जो करा था इन्वाइस नंबर फोर देखिए बिल्कुल सेव है तो कितना सिंपल है और कितना ऑटोमेटेड है थैंक यू एंड बाय और अगर आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो तो लाइक करें hope you enjoyed the video if you enjoyed visit my blog www.digitalarjun.com video to watch my more videos and subscribe my channel. for my future video lessons thank you for watching my video thank you and hoping i'll be coming with much more useful tools and applications not only uh, in excel but using some other uh, software technology also including digital uh, marketing and all thank you and bye